हेलो स्टूडेंट्स ये मेरा सेकेंड वीडियो है जैसे कि आप जानते हो मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो मराठी में बनाया था जिसको आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला I am thankful for that ऐसा ही रिस्पांस बना रहे in that video I told you I am uploading easy tutorial for all computer subjects lesson wise very soon which helps to clear your concept and you can get deep knowledge. But students, before starting tutorials, मैं कुछ रियल फैक्ट्स डिस्कस करना चाहती हूँ about how and what you study और how and what you learn up to now आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा in that I clearly mention after computer degree what you become typist या प्रोग्रामर मैंने ऐसा क्यों कहा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो और आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो so you get notification for all my new uploaded videos तो स्टूडेंट्स आप क्या बन गए और क्या बन रहे हो प्रोग्रामर और typist see listen and think remember students programming is thinking not typing unfortunately तुम क्या करते हो प्रोग्राम बुक या नोटबुक से देखकर लाइन बाय लाइन टाइप करते हो देखकर टाइप किया किया हुआ प्रोग्राम जब रन करते हो तब एरर आते हैं जब एक एरर रिमूव करते हो तो you get ten new errors all this happen because your concept are not clear you can be your own logic because you write program only by typing not by thinking and one more thing you don't know what is implementation मतलब प्रोग्राम का logic how to use in a specific application और एक बात कभी आपने सोचा है IT company display hello addition of two numbers find out और और even numbers from given numbers इस तरह के प्रोग्राम के लिए आपको हायर करती है नहीं ना then why you study this type of program students जब तक आप अपना लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप टाइपिस्ट हो प्रोग्रामर नहीं now students let's see what is logic problem का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो आइडिया क्ली होता है वो है logic see I explain this with one simple example to display all even number from first hundred number. This example I am writing here in C++ in two ways. Look here. Look, in first type I use for loop to get first hundred number and for each number condition check that number is completely divisible by 2 or not. If yes, then number display here loop rotate 100 times or in second time I use only for loop in which loop rotates only 50 times initialize by 2 and number increases by 2 each time and we get all even number without checking condition आपको समझ में आ गया होगा student you get Same output that all even number between one two hundred in both case लेकिन second type as compare to first type shows easy logic less rotation of for loop and less line of code here used. Hence, you get fast execution now second thing is what is implementation क्या है ये इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोग्रामिंग तुम स्टडी करते हो उसका यूज़ किसी एप्लीकेशन के लिए करना मतलब इम्प्लीमेंटेशन है हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाते हैं for example to display given number is odd और इवन ये आप सबको पता बट स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट ने इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया प्रिंटिंग एप्लीकेशन में कैसे देखो मान लो 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए 50 प्रिंटिंग पेपर्स तुम सेट करते हो प्रिंटर में और प्रिंट देते हो then you get print to one side of paper and other side remain blank and all 50 pages print but if we want to print to both side of paper then you need only 25 printing paper for this logic of finding odd even page number is used only odd pages start to print to one side of paper when you click odd page option after completing all odd pages, reverse that bunch of paper and select even page option. Now we get print of all even pages. That is page number 2 back to page number 1 and so on. ये implementation. I hope you understand. Now, so student, in order to learn all these things. Stay connected with us and subscribe us. Thank you for watching my this video.